То всем привет, в данном видео обслужим видеокарту, которая в майнинге пробыла около 4 лет. Ну, я ее хотел обслужить, конечно, в январе 2022 а года, но ну, так получилось, то что она немножко не затянет, у термопрокладок кончается срок годности, а термопрокладки, которые я приобрел, у них срок годности э, остался всего 4 месяца и желательно поменять сейчас, чтобы уж точно удостовериться в течение трех месяцев, если они побегут, конечно, их верну. У них гарантия год. Ну, получу деньги обратно, в принципе, за те термопокатки, которые приобрел. А, как можно видеть по видяшке, она уже 3,8 э, года в майнинге, в гейминге одновременно. На ней одновременно майнили, на ней одновременно играли в игрушки, одновременно делали видяшки. А, вертушки у нее до сих пор в идеальном состоянии, не вышли из строя. Она лежит на, сейчас на корпусе компьютера, ну, которым я просто ее привинтил а, для данных тестов. Корпус снизу нагревается у нас здесь кулер с Core i7 процессором, еще видяшечка здесь 1660 Super в данном системнике стоит. И помимо всего, ну, блок питания расположение здесь сверху, так что блок питания также нагревает вот эту вот э, стенку корпуса верхнюю, верхнюю вот эту крышку корпуса. Она очень горячая, прям очень горячая. А рука так еле-еле держит. Ну, где-то температура у нее градусов, наверное, около 50, может 60, если не больше. Как можем видеть, видяшка в исправном состоянии, от нее прям жаром тащит. А Никаких проблем с ней не было, не тротлит, не вылетает, э, ничего такого проблематичного с ней нет. Теперь перейдем непосредственно к экрану монитора и посмотрим температуру. Потому что автобернера мы можем видеть вот при таких настройках она работала в маленькие, и при этих же настройках можно было а, делать запись видео с экрана. Этого хватало играть э, в большую часть игр. Практически во все игры можно было играть без проблем с такими настройками ну, на средних. Если на ультрах, к примеру, играть э, в варку там, или еще что-то, то приходилось, конечно, выставлять настройки по стандартную и выкручивать кулера. 65 градусов здесь мы видим. А здесь под сенсором мы тоже видим а, неплохие показатели. Здесь 64, горячая точка. Здесь у нас э, здесь 76,3 градуса на данный момент. И а, здесь по сенсорам уже Хайвин-Информ 64, мы можем тоже наблюдать то, что самая горячая точка 66,4 градуса и самая не негорячая 65,1 градус Цельсия. То есть э, довольно такие неплохие показатели, я считаю, у данной видеокарты. Это при том, что сейчас в комнате 32 градуса на улице. Жара, лето за окном обычные же температуры ночью данной видеокарты это около 61 градуса, 60-61 градус ночью. И если, к примеру, зимой, просто в обычной комнате зимой, если протестим данную видеокарту, то это от 55 до 60 градусов на данной видеокарте, если ее очень-очень сильно нагружать не только майнингом, но и различными приложухами, игрушками и так далее. Ну что ж, перейдем непосредственно к обзору самой карты. После майнинга, 3 года и 8 месяцев она была в майнинге, в гейминге. Я, в принципе, уже рассказал, что с ней было. Там посмотрите в описании а, по ссылочке, как она использовалась. А, в принципе, карта не особо-то и грязная. Карта продувалась каждые 3 месяца полностью, снималась. То есть и продувалась аккуратненько. И э, без снятия она, в принципе, продувалась э, немножко даже во время работы раз в месяц где-то. Также можно заметить то, что вертушки у нее до сих пор в идеальном состоянии, несмотря на свою работу, никаких люфтов сильных у нее нет. А вертушки до сих пор в идеальном состоянии, но у меня есть комплект на данную видеокарту, комплект вертушек. Ссылочку на него оставлю в описании. То есть это обычный вот такой вот комплектик. А здесь и болтики, и все прочее как бы с ним идут. Болтики там внутри. Есть три болтика. Три штучки я куда-то уже заныкал, это использовал, но по факту а, идет 6 болтиков с данным комплектом. И идет вот такая вот смазочка, что ли. Термопаста. В принципе, с ними то, что вы будете может, менять, заменять, там, я не знаю, кому надо. Данный комплект подходит на MSI Gaming а, 1080, 1080 Ti, Gaming, Gaming X, 1070 Ti, Gaming, Gaming X и также подходит на 1060 с такой же системой охлаждения, Gaming и Gaming X данные вертушки, так что сможете заказать, я заказывал и точно они по размерам подходят, они прям идентичны, один в один. Единственная разница, то что здесь у нас будет написано MSI, а здесь у нас на оригинале карты дракончики вот такие вот стоят. Это вот вся разница этих вертушек. Они, естественно, обслуживаемые, их можно смазать, то есть отклеить наклеечку. Вот Там у нас можно а, смазать данные вертушечки, чтобы они хорошо, нормально крутились, нормально вращались. То есть с этим проблем никаких не возникнет. Ссылочку в описании, на них я оставлю. Как можем поглядеть по карте, она достаточно чистая у майнеров. Ну, по крайней мере, у большинства майнеров она достаточно чистая. Именно эта карта как минимум год стояла в ферме, потом год стояла а, в игровом компьютере. То есть даже не год, сколько она в игровом компьютере стояла. Короче, это один год и 8 месяцев. Так, нет, два года она стояла в игровом компьютере. Один год она в ферме стояла, два года она стояла в игровом компьютере. И два года она не просто как бы использовалась для рендеринга просмотра видео, но она и майнила одновременно при этом и все прочее. То есть использовалась по максимуму, сколько это можно использовать ее было. Как видим, здесь немножечко у нас уже пылюшка-то есть, можно даже что-то подоставать отсюда. А, накопилось здесь, можно видеть, здесь у нас тоже а, пыль. Здесь у нас тоже пыль, то есть это желательно почистить. Прошло уже один месяц, как карта просто не обдувалась, а, стоя, ну, лежа на корпусе. И три месяца она полностью не снималась, то есть не, не обдувалась, не продувалась капитально. Пломба на месте, как видите, карта не разбиралась, не обслуживалась, она до сих пор в идеальном состоянии по температурам. Температуры у нее тоже отличные, память у нее больше 80 не греется и а проц у нее тоже за 65 не переходит центральный процессор. Ну что ж, непосредственно начнем разбор нашей карты. Для начала открутим все вот эти вот мелкие винтики. Под данный винтик я буду использовать вот такую вот коробочку, в принципе, пластиковую, из-под жесткого диска, чтобы не растерять наши винты. Осталось по диагонали уже выкрутить вот сначала этот, потом этот, потом этот, потом этот. Хотел снять пломбу, не повредив. Ну, снять пломбу, не повредив, не получится. Здесь тоже вытащим все вот эти вот прибамбасы, чтобы они нам не мешались. Карту уже можно поднимать, в принципе. Ну, там у нас еще в системе охлаждения есть один нюанс. Ее надо отключить. Так, вот она наша система охлаждения. Ее, в принципе, можно поднять. Поднять, поднять, поднять, поднять. Поднять-то можем. Здесь вот у нас контактик. Он достать. Что ж, в итоге, что у нас здесь получилось по термопасте можем видеть, мы оцепили здесь систему охлаждения. Система охлаждения, вот она у нас. А, что у нас здесь по термопасте? Термопаста высохла на кристалле. Тоже здесь а, все подсохшее, засохшее. Необходимо, конечно же, менять. А, всякого говна здесь накопилось, конечно же, так вдоволь. Тоже необходимо все это дело почистить. Что у нас по плате? Соответственно, вот наша плата. Как можете видеть. Здесь тоже необходимо все почистить, все поменять. То есть термопасту поменять. Вот эту вот металлический backplate его надо тоже окрутить, разобрать. Снять. Один болтик я специально оставлял, чтобы э, снимать. Один болтик мы всегда оставляем. Оставляем для того, а, чтобы потом можно было металлический backplate отдельно отстегнуть. И когда будем отстегивать проводочек, который нам недоступен для отстегивания, мы, естественно, ничего не повредим. Вот наша плата, в принципе, с обратной стороны, как можно видеть, никаких не ни пятен, ничего нет, ничего не, на, не перегрето, не нагрето, не взбухнуто. То есть все в адекватном состоянии находится. С этой стороны у нас тоже все в адекватном, хорошем состоянии находится. Единственное, то, что надо почистить это все и поменять термопасту с термопрокладками. Необходимо еще здесь снять backplate ик. Сейчас мы его снимем тоже. Так, этот, конечно, у нас в пыли. Мы его почистим. И здесь нам необходимо снять Для того, чтобы его снять, здесь у нас еще два болта есть. Их надо открутить. Их выкручиваем. Что ж, болтики выкрутили. Теперь аккуратно снимаем. Здесь видим наши термопрокладки. А насчет термопрокладок здесь не зажмотились. Термопрокладки поставили, ну как я вижу, то что это Arctic а, миллиметровые термопрокладки. Это 6, э, скорее всего, термопрокладки 6 ватт на метр Кельвин и 2 миллиметра здесь требуется. Здесь просто налепили одну термопрокладку на вторую термопрокладку. Вот и все. В здесь все уже в мусоре. Насчет термопрокладок, термопрокладки в адекватном состоянии можно даже их, в принципе, не менять. Термопрокладки сохранили свои свойства, не потекли, не побежали. Ничего здесь у нас не расползлось, как можно видеть. Единственное, надо сейчас почистить все это дело. Ну что ж, backplate я унес мыться, в принципе. А здесь надо тоже будет все отлепить, и все это тоже надо будет мыть. То есть это я буду мыть однозначно, все это отлеплять. Данную карточку просто сейчас пока почистим от пыли. То есть здесь непосредственно для начала нам необходимо просто от пыли пройтись. Здесь очищаем все от пыли. Затем будем снимать термопасту с процессора. Здесь прям аж вообще черти знает, что творится. У нас прям грязища налипла такая страшная. Это все надо прочищать, все это надо снимать. То есть не просто так разобрал как 1050 Ti э, геймерскую. Ссылочку на нее я оставлю а вот здесь вот вас подсказка вверху и в описании под видео вы сможете посмотреть, как выглядит видеокарта после трех лет гейминга. Здесь, как видно, полный засер грязью. Это надо как-то прочистить все вот это вот добро аккуратненько. Вот эту вот часть тоже надо будет отлеплять, снимать. Здесь не просто так все это дело у нас выходит. Не обойдемся мы простым решением. Ну что ж, осталось почистить от пыли, протереть и помыть. Так, эту часть я тоже здесь вот открепил. Можем посмотреть, что у нас здесь есть. Здесь у нас тоже имеются термопрокладки Здесь у нас тоже полнейшее грязище. Это я почищу и пойду мыть. По радиатору. Радиатор тоже достаточно грязный. Тоже счищать его надо. Продувать. Желательно бы его тоже помыть, конечно. Для этого нужно снять вентиляторы. Ну, я лично мыть не буду его. А чисто почищу, хорошенько продую. И по термопрокладкам, здесь, в принципе, здесь 2 миллиметра. Вот здесь заменю. Здесь миллиметровая, надо запомнить. Все это дело тоже продуть, подчистить, поменять. Что ж, первым делом разберем систему охлаждения. Я буду использовать вот такой вот очиститель. Это специальный очиститель DS1. Можно в DNS заказать. Можно, в принципе, его практически где угодно приобрести без каких-либо проблем смажу кулера. Вот такой вот э, а, смазочкой для кулеров. Она, в принципе, поставляется с этим очистителем. Стоит это где-то от 350 до 450 рублей. Идет в комплекте. Сейчас же для начала надо снять термопасту. Термопасту мы, естественно, будем вот этим вот очистителем специальным снимать. Его необходимо всегда закрывать, не забываем. Видите, здесь сразу же все у нас отлепилось. Очень-очень хорошо. Все, здесь убираем. Я использую ватные диски для этого дела. Система охлаждения у нас в принципе прочищена. Сейчас мы эту часть еще немножко обезжирим. Еще одним ватным диском воспользуемся. Много здесь не надо. Достаточно одной крапалюшечки, в принципе, для вот обезжиривания вот этого всего. Он и обезжиривает, и очищает сразу же. В здесь теплотрубки тоже пройдемся по ним. И по терморезинкам, соответственно. Это мы все, конечно, сейчас уберем. Нам это не надо. Далее необходимо выкрутить кулера. Но поскольку они в отличном состоянии, у меня есть, в принципе, и замена, я думаю, здесь крутить-то особо-то ничего не надо. Стоит их обслуживать не стоит. В принципе, я их все равно сниму, здесь немножко пыли под ними. Для того, чтобы снять кулера, нам необходимо открутить три болтика первые три. Первый выкручиваем болтик аккуратненько. Достаем его обязательно магнитной отверточкой, это все делаем. А здесь вот у нас второй. Тоже аккуратно выкручиваем. Достаем. И здесь вот у нас еще третий есть. Ищем лопасти, где пошире у нас, чтобы подлезть было удобнее раскручиваем. достаем, они достаточно коротенькие, выкручивается очень быстро. Поднимаем наш кулер. Он а здесь еще закреплен достаточно-таки хорошо. Вот здесь вот еще у нас болтик имеется. Он тоже необходимо открутить. аккуратненько выкручиваем, достаем. И теперь здесь еще у нас точно так же 3 выкручиваем, здесь выкручиваем, здесь выкручиваем, здесь выкручиваем. Здесь у нас тоже вот болтик есть, то есть это все полностью надо выкрутить, полностью все снять, все это барахло разобрать. Ну что ж, вот мы открутили все наши болтики эти, система охлаждения. У нас вот так кто-то здесь снимает. Снимаем здесь вот аккуратненько, потому что здесь пропущено у нас а, провода. Так что это все надо делать аккуратно. Как видим, здесь а, пыли тоже достаточно э, немало у нас находится. Все делаем аккуратно. Это вот все а, говнецо мы достаем, естественно. И тоже нам необходимо все это прочистить, продуть. Ну, естественно, здесь мы кисточкой вот так вот все вот это вот под чаем, вычаем. Можно даже, в принципе, намочить кисточку и влажной кисточкой пройтись. Сначала сухой кисточкой пройтись, затем влажной кисточкой пройтись по нашим кулькам. Чтобы кульки у нас были все чистые, радиатор тоже надо здесь прочи прочистить. Как видите, здесь тема охлаждения цепляется достаточно-таки просто. Раз, раз, раз и пошло. Здесь легко и просто она меняется. То есть никаким, никаких проблем с этим вообще не возникнет можно самому, без всякого обслуживания, все это проделать, заменить, почистить. Все это все будет достаточно хорошо, качественно. Я же, в принципе, использую мокрое полотенчика и, в принципе, аккуратненько здесь так вот э, все винты протеру. Так, что нам ну, требуется дальше? Нам необходимо вот эти вот наклеечки отклеить э, и помазать кулера. Все они без проблем клеиваются сейчас что-нибудь возьму. Так, а взял скальпель, скальпелем аккуратненько поддел. Здесь мы можем видеть, куда можно обслужить масло. Используем смазочку для кулеров, аккуратненько. Много там не надо, а буквально одна капелька нам сойдет. Одна-две капельки. Обратно здесь все закрываем, здесь у нас все при, прилегать будет. И следующий кулер точно так же. Ну, здесь, в принципе, у нас а, относительно все. Здесь аккуратненько закрыть надо, но оно потом прильнет. Осталось все это на место воткнуть, закрыть. Что ж, по сборке, когда будете собирать, а, вот эти вот четыре болта первым делом не прикручиваем. Прикручиваем сначала вентилятора, прикручиваем этот вентилятор, потому что он здесь подальше, он менее жесткий, и он ходит у нас в разные стороны. Его достаточно сложно прикрутить. Три болта на него сначала прикручиваем, но не протягиваем. Затем прикручиваем следующий вентилятор. То есть второй вентилятор, он станет уже, как только мы тот прикручим, так как провод натянется. Это во-первых. в принципе, выбираем самую широкую широкое отверстие между винтами. И здесь уже можно крутануть и затянуть нормально. Так делаем со всеми тремя болтами. В принципе, выбираем здесь отверстие пошире. Закручиваем. Здесь уже можно протянуть хорошенько. После того, как закрутим эти три болты, протягиваем эти три болта и затягиваем уже эти четыре. Что ж, болты у МСА оказались э, говном, и мне пришлось вот один вот этот вот болтик, как видите, все черненькие, да? А вот здесь вот болтик, он такой вот светленький. Почему? Да потому что МСАевская какашка потеряла резьбу. Вот я, в принципе, его сюда навел. Камера навестись не может почему-то. Вот навелась. Чем ближе, тем не хочет. Ну, короче, резьба у болта была повреждена. Можно его выкинуть смело. Ну, камера навелась. его только на помойку. Болтики запасные обязательно нужны, когда что-то ремонтируете. Сейчас а надо вот эту вот часть снять, вот эти термопрокладки под ними почистить, а все. И вот эти термопрокладки а, подготовить к тому, чтобы уже вырезать новые. Естественно, мы их так вот отдираем. Они нам не нужны уже. И новые сюда поставим. Самое главное помнить, где они были термопрокладки я буду использовать вот эти, Альфа-Кул. то у нас 11 ватт на метр Кельвин. Тоже термопрокладки хорошие, миллиметровые. Естественно, будем одну двойную такую вырезать и одну одинарную такую вот вырезать. Так, снял защитную пленку. Здесь у нас пломба такая вот стоит. Пломбу скрываем. И здесь вот такие вот две термопрокладочки. Ну, прям это вообще... Я платил, если честно, 100 на 100, а мне дали... Обломись. Реально вот это вот тоже раздражат уже. Тоже, в принципе, система охлаждения у нас готова, подготовлена. А здесь у нас все готово к работе. В принципе, а, что нам осталось сейчас сделать, кстати, эти термопрокладки они сюда идут. Вот которая миллиметровая ложится сюда, которая двухмиллиметровая ложится вот сюда. В этом моменте главное не ошибиться, чтобы ничего не продавливать. А, в принципе, здесь я уже все почистил, все готово. Осталось снять термопасту и протереть э, здесь все наше это дело. Ну что ж, здесь почистили, промыли все. Осталось чуть протереть, просушить принципе, плата у нас готова, система охлаждения готова. Закончили подготовку видеокарты к сборочке. А, что у нас здесь имеется? Необходимо а установить некоторое количество термопрокладок на чипы памяти. А, как мы можем наблюдать, э, здесь их всего лишь 8, 2 с этой стороны, 3 с этой и 3 с этой. А, проклад... Термопрокладки, если будете покупать, то термопрокладки нужны 2-миллиметровые, а толщиной 2 мм желательно брать, так будет намного проще. Либо же берете миллиметровые прокладки, если сомневаетесь насчет своей системы охлаждения, и лепьте их друг на дружку, как а, было сделано в принципе в оригинальной версии. Когда я удалял оригинальные прокладки, там были именно миллиметровые прокладки, друг на друга наклеены. Далее здесь э, и питание, и все остальное. У нас тоже термопрокладками здесь закрыто. Вот эту термопрокладку необходимо делать 2-миллиметровую, потому что сами мосфетики, они пониже а, находятся конденсаторов. И, естественно, на конденсаторы уже миллиметровую термопрокладку. Здесь точно так же миллиметровая термопрокладка у нас идет. Здесь миллиметровая термопрокладка идет. Ее изначально не было, я уже сам поставил эту термопрокладку. И, соответственно, э, здесь по тому же принципу, как у нас было, одну термопрокладку я наложил, вторую, третью, четвертую. Все термопрокладки здесь тоже на месте. Эта система охлаждения у нас ляжет вот так вот. вот. И вот эта термопрокладочка у нас закроет вот эту вот часть. В принципе, здесь ничего сложного нет. Термопасты много наносить не надо, в принципе. Также мы термопасту должны нанести на радиатор. А, для наилучшего соприкосновения термопаста по большей части нужна для того, чтобы устранить а, лишние различные зазоры. Чтобы не было зазоров, микротрещин и так далее. Сейчас же прилипло кое-что. Так, сейчас необходимо поставить радиатор на место. Ставим его на место, естественно, так как он и должен быть отверстием, чтобы здесь ничего у нас не смещалось. Если у нас сразу же проходит по отверстию. Следующим шагом необходимо установить нашу систему охлаждения. Сначала ставим вот эту вот пластину. Для начала ставим, прикручиваем здесь два винта, и затем ставим систему охлаждения. Ну вот здесь у нас все поставлено, все закреплено. Далее мы подключаем один контакт. Аккуратненько ставим нашу плату и подключаем вот эти вот два контакта. Здесь сильно главное не переусердствовать. Сначала подключаем один. наше охлаждение. Далее надо перевернуть нашу плату. Переворачиваем аккуратненько. Следующее, что мы делаем, это скрепляем винты процессора по одному. Первый сначала закручиваем, закручиваем это все дело по диагонали, не протягиваем, просто пока прикручивая винты. Что ж, винты закрутили по диагонали. Аккуратненько проверили все винты. Протянули. Далее, что необходимо сделать, это добавить несколько термопрокладок. Я решил добавить термопрокладки сюда, сюда, сюда. То есть э, везде, где практически это реально и возможно, чтобы у нас наш backplate хоть как-то участвовал в системе охлаждения. Вот эти вот все части, в принципе, здесь. Это не только плейт были здесь, в принципе, вся вычищена, вымыта. Но это, в принципе, отошедший а, слой. Получается, здесь а, наклеенный слой есть дополнительный, немного отражающий, такой, наподобие пленки, э, напоминающий стекло э, защитного экрана смартфона. А крышечка у нас то ли графитовая, то ли какая, я не знаю. Сильно-то она тепло не отводит, но нагревается она довольно-таки сильно. Чтобы наша система хоть как-то участвовала в системе охлаждения, я немного термопрокладок нанесу. По термопрокладкам добавил сверху термопрокладки. Здесь у нас термопрокладки добавляются, если хотите добавить дополнительно, то по 3 мм делать. Либо же покупаете одну термопрокладку миллиметровой толщины и разрезаете ее и слой на слой вложите 1 на 1 мм, то есть так три раза. Итого 3 мм. Одну я сюда поставил, в принципе, здесь вот так вот расположил термопрокладки а, вокруг чипов памяти. А здесь у нас, в принципе, вентиляция есть, так что здесь термопрокладку мы ставить не будем, а где у нас есть, э, в принципе, вентиляция. А, по обслуживанию видеокарты 1070, 1080, в принципе других подобных видеокарт, желательно, если собираетесь менять термопасту, берите хорошую термопасту и термопрокладки, берите а для таких э, горячих карт, в принципе, не хуже, чем 6 ватт на метр Кельвин. То есть этого, в принципе, достаточно 6 ватт на метр Кельвин. Э, я же взял э, на чипы памяти термопрокладки 11 ватт на метр Кельвин теп теплопроводностью и в принципе везде у меня термопрокладки а внутри 11 ватт на метр кельвин. Разве что только а, здесь по мелочи, где особо нечему сильно греться. Там я немножко использовал 6 ватт на метр кельвин. Но ну, это ничего страшного. Не стоит также а, забывать о том, то, что вам как минимум надо будет а, таких термопрокладки покупать для таких видеокарт 3 а, штуки. А если хотите так же, как у меня, немножко здесь добавить термопрокладок, то и 4 а, штуки термопрокладок. Э, термопрокладки, которые идут 6 ватт на метр кельвин, они, естественно, стоят 850 рублей. 11 а, ватт на метр кельвин от 2000 э, до 3000 э, стоят термопрокладки в среднем. Здесь уже решать вам, насколько горячая карта. Если у вас карта будет какая-нибудь там 3090, 2080, то там а, желательно бы я посоветовал брать керамику, этого, первых и как минимум желательно 11 ватт на метр Кельвин. Для видеокарт 1070 можно, в принципе, и не раскошеливаться на дорогие термопрокладки. 11 ватт на метр Кельвин. Ну, я вот решил раскошелиться внутрь термопасту. А, желательно брать 11 ватт на метр Кельвин для подобных видеокарт. Тогда она вам прослужит э, заветных 3 года как минимум. Если не хотите брать термопасту подороже, то можно взять 6 ватт на метр Кельвин и через год-полтора вам снова надо будет лезть э, в свою видеокарту. Ну, я думаю, как минимум, наверное, через год, максимум через полтора лезть и менять термопасту. Термопрокладки можно в таких видеокартах оставить старые. Просто не трогайте, а то они раскрошатся, особенно если это керамика у вас. Так что об этом стоит знать. Сейчас мы данную карточку подключим. Я уже тестировал ее без этих термопрокладок под backplate ом. Сейчас добавил термопрокладки. Хочу посмотреть, как она себя покажет уже с термопрокладками под backplate ом. Мне просто чисто интересно, так скажу. Стоит их ставить, вообще не стоит их ставить. И зря я вообще лишний раз э, потратил 850 рублей на эту блуду. Ну что ж, подключила я нашу видеокарту обратно на место. Э, Положила вот на такие вот проставочки. Это сделано для того, чтобы какой-то воздух оттуда выходил. Все-таки там есть ребра и отверстия под видеокартой. Сейчас э, запустим и сравним уже температуры нашей карты. Запускаем. Карта стартовала. Еще стоит отметить то, что системник здесь тоже нагревается. А Все-таки там тоже достаточно хорошая видеокарта у нас стоит. Мы можем посмотреть уже температуры, какие у нас есть. Я зашел, в принципе, в карточку. Те же самые а, показатели при майнинге. Карточка работает где-то около получаса, почти там минут 40, может, она работает, скорее всего. Температуры сейчас мы какие можем здесь наблюдать. А температуры, а, в принципе, ну, стали немного получше. А по МСР автобернеру сейчас по ядру показывает 61 градус на данный момент, но может она еще разогреется, погорячее будет. А, Перейдем а, в GPU Z, в сенсоры. Здесь можем видеть, здесь, здесь 70 Ti у нас выбрана карточка. Все ее характеристики, кому что надо, можете поставить на паузу. Переходим в сенсоры и смотрим. Самая горячая точка у нас 72,6 градуса. Может поднимется, может не поднимется. А, пока сказать, что сложно. 61 градус идет ближе к 62 уже. И здесь наши температуры, конечно же, 61,8, 44,4, 61,9, 54,6. Ну, чтобы я сказал, я думаю, где-то вот эти термопокладки, которые я добавил, а, в принципе, между бэкплейтом и а, текстолитам платы, они все-таки помогают. И помогают где-то а, на полтора-два градуса. А, карта стала холоднее, не знаю, сколько она поработает сейчас. Будут ли здесь еще температуры, упадут, не упадут. Но, ну, в принципе, здесь у меня было 50 градусов, а сейчас 44,4. Здесь было 61, сейчас 55,4. А все остальные 77, 76 вроде, если не ошибаюсь, были. Все-таки температуры упали. И можем э, сказать с уверенностью то, что э, термопрокладки между backplate ом и текстолитом платы, они в принципе хоть как-то немного да, помогают. А до этого backplate служил чисто декоративной и защитной частью э, нашей видеокарты. И сильно в системе охлаждения, рассеивания не участвовал, только задерживал тепло под видеокартой. Сейчас он хотя бы чуть-чуть тепло да, отводит. Видим, карточка нагревается сейчас у нас. Ну, возможно, она прогреется где-то градусов до 64 по ядру, потому что в комнате сейчас на данный момент уже 34 градуса. Окошко у меня полностью закрыто, я все полностью в комнате закрыл, и температура в комнате 34 градуса на данный момент кондиционеров никаких здесь не стоит, дверь в комнату закрыта. А видеокарта не продувается никаким вентилятором, кроме своих двух родных. Что можно сказать по итогу? По итогу, как оказалось, видеокарточка довольно-таки годная. А и 3,8 месяцев, 3 года, 8 месяцев она в майнинге, в гейминге, и везде, где только там не была. То есть одновременно и майнила, и играли на ней, и одновременно еще рендерили, и видео записывали, что только не делали. Она все это пережила, и в ферме она стояла, и ничего с ней не случилось. Работает до сих пор, работает идеально, никаких проблем, ни один кулер у нее не отвалился, не сломался. Кулера всегда работали в зависимости от самого холодного времени года. То есть э, кулера настраивались от 60 до 90 градусов летом. То есть э, где-то с октября по апрель кулера всегда крутились на 60 процентов ночью 70 процентов днем оборотов было на кульках и летом это стабильные 90 э, оборотов на кульках то есть начиная с мая и по до самого конца сентября 90% оборотов на кульках. 80 в сентябре можно было оставить, но только ночью. Карта довольно-таки себя хорошо показала. А, по ней никаких нареканий у меня в принципе нет. А, по температурам нареканий нет. Карта майнит отлично, 29,4. Но сейчас, а, в принципе, hashrate упал. Я ее сильно, тем более, не разгонял, не мучил. Но если карту охладить э, до 59-58 градусов, то она выдает 31 и 3 мегахэша. То есть здесь уже зависит от температуры все. Чем выше температура, тем меньше мегахэш мы с данной карты получаем. Плюс, если power лимит занизить ниже, чем на 70%, то карточка мгновенно теряет в хэш-рейте, то есть смысла нет. Ну и тем более, если у вас стоит вот такая карточка, я в принципе на данной карте одновременно и манил, и играл, и видео смотрел, и э, ничего с ней не случалось, то минимум надо выставлять 80% а, по Power лимиту, а по памяти можно минус 150 поставить, и тогда вы сможете без проблем играть в CSGO, в дотку, а в Dota 2, а в Warcraft, а в героев, героев седьмых, шестых. Никаких проблем у вас с этим не будет. В ларку сможете поиграть, э, никаких проблем не будет, но у вас э, мегахэш упадет до 19, э, ну, будет скакать от 19 до 25, в зависимости от того, насколько вы будете нагружать данную видеокарту. Но ниже, чем 26 мегахэш, если вы серфите интернет, где-то шаритесь, смотрите фильмы в браузере, ниже чем 4-5 э, мегахэш а данная карточка она в принципе не теряет. Ну а на этом в принципе все.